alaikum salamu warahmatullahi wabarakatu banenga ogizizaamu nva mumaka maka masiraamu nva maka masiraamu sheeka mbazire kago sheeka sise simba eje tuwa naye nenga omanyi nti e, family bela divided mm. abamu ne babeera nga ba ya mu another religion others ne ya mu another religion nga omanyi nti mumaka omubeera omwana oyinza okwesaba nga maama yomu ne taata yomu ngaomwana omu faatha mm. ngaate omulala musamize eh. kati gwe walonda ya zonna ddiini eh. Eh, naye nga zonna tobalina okumanya nti sinywa mwenge mm. siryagondi bino ebifukula <laughs> era mubufunze nti mubusiraamu ngwayo kinene nnyo mm. nembuka tuli ki ate bwetwogera ku kya akiiza nti omanyina obusiraamu akebiki Mm. sinaba nga mm, sinaba omanyi n'obusera mbuga nti beera ne hakinya <laughs> obanga osobola okuzirabira isnot mandatore nti nodwaoba no nesesalire nti gwe buli musiraamu mm. abe ne hakinya nga nemutosobola girabirira busobozi bwe bakugamba oba asobola buli omu muzimbira enyuma buli omu mugulira emmotoka buli omu okumugulira gomesi buli omu mukolera bizinesi n'amaanyi ogalina agabasobola abana mm. so sikumala matuleeri olinako byotajja kutuukiriza mm. gwe ngaabasiraamu bomukyengera obategekedde kiki kyobakoleddewo ekyenjawulo abasiraamu bomukyengera sokadda nasiize omuzikiti guli awo kazinga mukyengera tawuni kanso mumuluka gwe kasenge nengusiiga lanci gwade mumbeera mbi enjagala abasiraamu bange basaliremu omuzikiti gufaananga jana era dduwa ze bansabidde tezibanganawo bungi n'omwami omukadde ennyo eyawaawo ettaka kubeere bazimbeko omuzikiti hmm. nemu emitwalo kumi agulemu akanyama naŋŋamba nti bino bimpadde weebale genda hmm. kugula ennyama naye njagala osiramuke nemugamba ŋenda kukirowoozaako hmm. kansooke enkubire paapa esimu ye mukama wange amagezi ganampa njagakomyawo era mubuulire meya nkwogedde ku kyokusiramuka hmm. ekinyeganyege gwe tekikwata abantu abasiramu tuli babi kyogamba abakatuliki be babi oyagala kutandika kusosola abalokole be babi aprotestante babi nze ŋamba singa onsanze mu busamize kyewaligane tikyokola kikyamu gano zino eddiini makubo agatuliakyusa eddiini singa omuntu wasobola okuba wafakitainsiyinza okusinzira sikirowoozanga nako solo ebwe ndiba kirowoozezaako nja kukubira essimu hmm. ojje tukyogereko naye kati hmm. mbulamu badde sikirowoozangako ensonga enkulu ezitera okyusiza abantu amadiini baami bakyala singa ofuna omukyala nagamba omanyi fuuka imaamu ibrahimu bwe ndimufuna nakiŋŋamba era ngenda kukuyita ngaye nti ono omukyala ŋambibwa ati tukoze tutya tofunagayo akigambasinnamufuna singa wabaayo akigamba anti bwanaaba akiŋgambibwe nja okutandikira okirowoozaako hmm. nga mbuulidde how important it is kirina how advantageous it is hmm. iw start thinking about it naye kati mbudde buno ihave never got anyone to tell me about it niba mufunye nja kukuwako nkyogereko abasiraamu hmm. obubaka bwabwe obwaidi bwe nvuddeawo mu kusiiga omuzikiti abaire nsaalidde ku samiti ekyengera ali mu kisaawe hmm. era abasiraamu nalina emabegako nali nsuubira idi kubaawo ku saturday hmm. nejja egwawo ku friday nansuubira basiibulula ku friday lwelwaleero hmm. enkeera ku idi ebeere nga nabasiibuludde nanakasente kenna mu nsawo kenjagala obakola ki obawa okusiibulukuka kati bwe yaguddewo ku speedi eidi ate nembalamu n'akasente kennina nga tekasobola kusiibulwa kati bangi abazze ku samiti babadde banyo nga mitwalo ebiri hmm. nensalawo maye bwe tuba tusoma batugamba nti bw'oba nga tosobodde kufuna mukazi gweoyagala hmm. funa amufaanana foregeamu nyinza okuba nga njagala joyi ebiiso ebitama joyi naŋŋaana <laughs> kati nga nnoonya akola ki amufaanana hmm. eh, neme kubeera nti nno nviiriddemu awo Mm, ekyo eh, kyotusoma kyeba bigambo biri bibiri bifaanagana ne you can fail to get uh, a difference between those two words ekimu kiri tantamount to another one is synonymous synonymous, yeah. synonymous means Banange, looking like mm-hmm. synonymous means looking like okay. uh, for example i can say joe and uh, nabatanzi you are, you are synonymous you look alike mm. kitegeeza nti if i fail to get nabatanzi if i fail to get jo at least nonya nabatanzi amufaana ntukolaki nema siviriddemu awo ate tantamount to equivalent to mm. so to have done something tantamount to okusibulula abaki abasiraamu nengula obusawo bwa sementi makumi ameka abiri bagende bazimbe ki bazimbe omuzikiti nti at least nkoze ekifaana ekyenkanankana nekyo bakolaki nekyo basiibula ate kino kiri visible nti omuntu ajja kubanga ku buli obusente bwa mmeyo obutono obo wagano tubuulira enkwata ku busente bwa mmeyo ofukasi wanozejeri wa walukaga mm, wano wano wanonga mmeya mmeya yenna yenna mm. mm ne mu budget mu ekiri oku bibaamu ezo okusiibulula abasiraamu mm. kiri mu budget so akasente akatono ke mbanfunye mu budget nga ko papasire ka mukolo ogwo era nka saabasiibuludde naye era nzitutte mu busiraamu ate ne nziisanamu kubanga nasiiza omuzikiti negutwala sente nyingi nembasiibula nobusawo bwa semidi makumi ameka abiri nkoze ku mizikiti ebiri ogwekazinga n'ogwakyengera manyi nti empeera zenfunye alhamdulilah allah ajja kusumulula enfuna yange meya <laughs> abantu bagaliza idi enungi obabulire ogenda olunaku luggwerako wa bagaliza idi enungi basiramu bannange bonna mukyengera tawuni kanso abasiramu banange agamba nti sibakubanga si banange eh, so ah, mbagaza idi ennungi n'okudigida okulungi okutatta kisiibo hmm. mm, empisa ze mbaddem mubadde bantu balamu nnyo baanammwe nadde abaana abawala mbadde bantu balamu naku makumi asatu mubadde bantu balamu abatabanganawo mwambala bulungi empisa nnungi okufukamira n'okubuuza kati ah, saagala guddemu gujabagire twalabe nga okumpi olinga atayamba nga akantu kakomeeno wagwe olinga atayambadde mm. muyiseewoko obudde mugende mugende nempisa anti ffe byetwagala ne allah si byayagala mugende n'empisa ezo zigende nga zibatereeza zibatereeza ekyala nategese mayors cap miruka tournament gitegeka n'omwaka ogwa gwa nagitegeka hmm. maya n'ekitwala kati mulundi guno maya yakomye ku semifinal kati nabbingo nekyengera bebali ku final tuli wano era tulinze tumaze okusetinga tulabe ani agenda okuwangula ku nabbingo nekyengera era ne tonamenti ngitegeka ku lunaku lwaidi lwabasiraamu ola nti abasiraamu mbalowoozaako nnyo mbalowoozaako mbaagala nolwekyo n'obutalowooza nti nno bwe najja wano tinajja mbyabusosoze abangi ababyogera nga allegations zaali nyingi yo agenda kubeera bagenda okulonda bonabona agenda kulonda bakatuliki nalonda political assistant musajja musiraamu mm. uyaawo benkola nabo abasinga omu mulokole owokukido uno musiraamu hmm. ono omusajja wange eh, mukatuliki ono omusajja wange uno musiraamu tuli hmm. fenna seeka mulamba webudde shafiiki hmm. mutebi so olabira ddala nga nze mu buweereza sirowooza ku bibiina bya bufuzi na ddiini ndowooza ku busobozi bwa muntu